Olá, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos para o nosso especial de Natal. E vamos nessa! Bravo! Ah, já fazem dois anos que eu não jogo com essa família. Olha a Lula aí. Em breve nossa série de Sims vai continuar. Então, esteja preparado. E agora Ludovico e Max. Oh, I'm not what I Chile. Vamos para outra sala. The Sims é uma série recorrente aqui no canal. É só conferir a playlist correspondente que eu vou deixar aqui no card. Good, good, good. Temos visita. Oh! Vamos entrando, vamos entrando. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. <laughs> Mm. Ratoon em Calantina. Mm. Quem loves me another? Mm. It's a complicated food. I'm eating much. Bravo! É, hmm. Hmm. é isso aí! É hora de ir para a cama. Opa! Ho, ho, ho. <laughs> ah, uma televisão. ho, Opa, já amanheceu! Corre! Ha! Presentes! Ah, Moleque! isso, esse foi o nosso especial de Natal. Espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Feliz Natal!